U ovom videu ćemo analizirati primjer napunskog razdjelnika ručnim rješavanjem i uraditi provjeru korištenjem SimPy a Za početak postavili smo sistem jednačina električna kola. Primjerom sljedećih formula dobijamo tražene napone. Sada ćemo ovo rješenje provjeriti korištenjem simpa i kepa i ujedno naučiti kako se on koristi. Simpa i kep koristi modifikovanu metodu potencijala čvorova za rješavanje električnog kola. Za početak obeležili smo čvorove celobranim vrednostima počevši od nula, kao što je prikazano na slici. Čvor nula je proizvoljno izabran i njegov potencijal je jednak nuli. Rešavanjem kola svaki od obeleženih čorova će dobiti svoj potencijal. Dodatno će se za naponski izvor izračunati i struja koja kroz njega protiče, čiji je smjer označen crvenom bojom na slici. Uvozimo klasu Circuit i Simpa Kepa, koja abstrahuje električno kolo sljedećom naredbom. kolo predstavljamo listom elemenata, pri čemu je svaki element u formi liste. Mi ćemo ovdje navesti listu koja uključuje idealni naponski generator VG, otpornik R1 i otpornik R2. A opis za liste svih elemenata možete pronaći u dokumentaciji. Liste dajemo proizvoljan naziv, na primjer Voltage Divider Schematic. Za naponski generator V je tip elementa, VG je jedinstveni identifikator, 1 i 0 su pristupni čvorovi, pri čemu je 1 plus čvor za usagrašene smjerove napone i struje. Za otpornik r 1 R je tip elementa, r 1 je njegov jedinstveni identifikator i 1 i 2 su pristupni čvorovi. Sljedeći korak je kreiranje objekta klase Circuit. Objekat proizvoljno nazivamo Voltage Divider Circuit. Našu napravljenu listu elemenata prosljeđujemo kao argument konstruktoru. Sada nad objektom pozivamo metodu SimpyCap koja rješava naše kola. Nakon što smo riješili kolo, ispisujemo rešenja. Kao što se vidi iz ispisa, u rješenju smo dobili napone čvorova 1 i 2 i struju idealnog naponskog generatora. Za svako kolo koje se na ispravan način unese, dobija se lista potencijala i odgovarajućih struja. U nastavku je demonstracija korištenja dobijenih vrednosti za konkretne izračunovanja. Na osnovu dobijenog rješenja Izračunat ćemo napon nad otpornikom R1 kao razliku potencijala V1 i V2. Za računanje napona koristit ćemo metodu Simplify iz SimPy biblioteke, pa je prvo potrebno da uvezemo SimPy. Da bismo iz rješenja izvukli vrednosti V1 i V2, koristit ćemo metodu GetSolutions. Koristimo metodu Simplify da bismo dobili sređen oblik napona UR1. Sada ćemo ispisati i izračunati napon. Zatim računamo i napon nad otpornikom R2 kao razliku potencijala čvorova 2 i 0. Znamo da je potencijal čvora 0 jednak 0, tako da je napon u R2 jednak potencijalu V2. Za kraj uporedit ćemo dobijena rješenja. Kao što se može vidjeti, ručnim rješavanjem nam je promakla greška u određivanju struje i VG. Izostavili smo minus pa smo pogrešno izračunali oba napona. Korištenjem simpa i kepa tačno smo izračunali oba napona i uvidjeli grešku pri ručnom rješavanju za veoma kratko vrijeme. Zato je ovo mašinsko rješavanje odlično ukoliko želite da uštedite vrijeme i da budete sigurni da se negdje nije potkrala greška pri sređivanju jednačina. Nadam se da vam se dopao primjer i da ste kroz ove korake naučili kako se koristi SimPyCat. Za još ovakvih primjera možete pogledati PDF file i Jupyter Notebook file sa primjerima, kao i naredne videe u kojima ćemo rješavati složenije primjere. Tu možete vidjeti još elemenata kao i ostale funkcionalnosti programa.